Со велосипед на факултет, голема велосипедска трка на Универзитет Гоце Делчев. 27 март, 11 часот, плоштад Слобода, Штип. Рекреативци, надпреварувачи, млади велосипедисти и деца. Бидете активни, вклучете се во трката. Пријавете се на угада црта велосипед.мк. Да се грижиме за собственото здравје, да ја заштитиме животната средина. Универзитет Гоце Делчев, Штип.